nutrizione artificiale è un sistema attraverso il quale una persona che non è in grado di nutrirsi eh, normalmente viene appunto aiutata a nutrirsi. Serve a introdurre eh, determinate sostanze dentro l'organismo, eh, sostanze che sono liquide, attraverso appunto questo qui che è un sondino nasogastrico. Personalmente in questo modo riesco ad andare al lavoro. Non so, tro trovarsi diversi perché ingrassati è... Io la sensazione che ho è quella proprio del, del cuore che viene strappato via. come il viso, io ormai al viso scavato mi ero abituata, parlo di un viso che io già ho abbastanza magro, però di, di un peso di 41-42 kg. avevo elaborato la dieta minima, ad esempio con due etti di fragole al <laughs> giorno e eh, 100 grammi di panna, 30 grammi di arachidi, poi c'era anche 100 grammi di pasta sostituibile con due uova e un'altra cosa che non, e una fetta di pane si erano alternate le cose e poi avevo quattro pillole di proteine e tutto questo faceva circa 1600 calorie e non ce la facevo perché era troppo poi non... cioè quando avevo già mangiato le fragole per me bastava quello io sono preda del, del pensiero del cibo, quindi se mangiarlo, se non mangiarlo, di, di andarlo a cercare, di sceglierlo, di come cucinarlo e come non mangiarlo comunque. Ho paura che gli altri pensano che io sia pazza, ma di fatto, eh, almeno per me, è la, è la cosa più importante che ho la possibilità di sapere, di poter disporre di sé più degli altri, perché poi tutti gli altri a un certo punto dicono ah devo andare a mangiare, ah devo smettere di fare questo perché devo mangiare e io invece posso dire eh, non sento fame o ignorarla se la sento e continuare a fare le cose che mi va di fare. Credo di essere completamente scollegata dal mio stomaco. Nel senso che io quando penso di sentire fame, o almeno ho imparato a, ehm, a, a dire quando sento questa cosa deve essere la fame, ma sento una sensazione molto strana nel, nella parte posteriore del palato, però eh, io dico mm, penso che sia fame, però è la stessa sensazione che che sento in qualunque altra eh, situazione di, di eccitazione. Le anoressiche sostanzialmente si preferisce ricoverarle e anzi mi hanno detto preferiscono essere ricoverate. Io penso che questo sia un fatto di scelta personale, personalmente non voglio essere smanazzata e manovrata e bucata con aghi e tenuta ferma da nessuno e quindi preferisco comunque mh, mm, gestire la mia situazione attraverso questo mezzo che mi consente autonomia. sono convinta di, di essere a posto così tutto sommato e che questo è il miglior sistema che ho trovato per adeguarmi al mondo. A volte dico va bene ho fame allora comincio a mangiare, poi però se continuo a mangiare eh, non arrivo mai a sentire che, che, la fame è passata e questa cosa mi dà un'angoscia terribile perché non, finisce che mi ci sento in balia. Mi ricordo una volta che mi ha fatto molto impressione che stavo mangiando un panino e mentre lo mangiavo sentivo proprio che il panino scendeva e si depositava sui miei fianchi ed era veramente, ma proprio era una sensazione fisica estremamente imbarazzante. Mi sento che perdo il controllo del corpo, è come se il corpo se ne andasse per conto suo, insomma. è come se, se, se ne andasse. Il mio sogno quando ero piccola, che avevo credo 4 anni, era quello che inventassero le pillole di primo, di secondo, di contorno e di frutta. Così con quattro pillole io risolvevo questo problema enorme Che secondo me io esistevo soltanto per essere riempita, quindi era, diciamo, la cosa più importante era farmi mangiare, e, o che io mangiassi, comunque era quello. E per me era, era uno strazio proprio, anche perché poi ci mettevo moltissime ore a mangiare, quindi non, ad esempio non, non andavo mai a giocare con gli altri bambini a scuola perché dopo mangiato loro andavano a giocare, io invece stavo lì che dovevo finire ancora il mio pasto, quindi quando arrivavo non potevo andare a giocare era già finita la ricreazione, l'ora di ricreazione. Non riesco a mangiare mai tranquilla e il più delle volte spesso ho anche evitato di mangiare con delle persone oppure se ho mangiato con delle persone l'ho dovuto fare in modo tale da rassicurarle che io ero come loro cosa che poi non sempre funziona perché magari ci sono dei, dei giorni che uno un po' più su e riesce comunque a gestire la cosa, a gestire la finzione, no? Ma possibile, io sono così, ma non lo vedi, <laughs> come, come ti viene in mente di di pretendere che io faccia di più, cioè se sono così ci avrò dei motivi. Non mangiare è un grandissimo piacere, è un modo è un modo per darmi tenerezza, per... Eh, un, sì, un modo per darmi tenerezza, per, come, per chiudermi in un'intimità nella quale so che sono io e che mi do quello di cui ho bisogno. Un territorio privato dove sono assolutamente padrona e dove posso anche in questo trovare piacere. mangiando di più mi sentivo, di mi sentivo cattiva, cioè mi sentivo aggressiva, mi sentivo... non lo so, forse... Beh, insomma, non mangiare lo stato di debolezza comunque consente di tenere a bada i sentimenti. Una sera che sono rientrata a casa, che avevo lavorato tutto il giorno fuori e tutto quanto, la casa non era neanche in un disordine totale, che potevo mettermi a, a mettere a posto casa e quindi bruciare <laughs> parecchie energie in quello. Il problema è stato entrare in casa e dire adesso che faccio. Mi sono accorta di, di quanto fossi sola ed è stata questa la cosa che allora ho detto va bene, <laughs> meglio essere più deboli, non, sapere di non avere a disposizione forze per desiderare qualcuno e allora sono ridimagrita ovviamente, mica potevo stare lì a soffrire a 49 kg che non mi entrava più niente, in più sentendomi sola e stando seduta come una cretina in mezzo alla stanza a dire oddio come sono solo al mondo, eh, no,